قصيدة يا سيدي للشاعرة دكتورة أمل العرب يا سيدي يا سيدي ليس في الحب هناك مسافات أو طرقات مهدمة يا سيدي ليس في الحب ليس في الحب هناك مسافات أو طرقات مهدمة في ميادين مغلقة في ميادين مغلقة من قال لك من قال لك إن هناك حدود من قال لك إن هناك حدود أو جسور على الأنهار معلقة من قال لك إن هناك حدود أو جسور على الأنهار معلقة فكل الأسلاك فكل الأسلاك من الأشواك صارت كالجدران مكسرة فكل الأسلاك من الأشواك صارت كالجدران مكسرة ودموع الأهداب ودموع الأهداب أصبحت على الوجنات مشرعة ودموع الأهداب أصبحت على الوجنات مشرعة كالفلك ترحل كالفلك ترحل من ميناء الهوى إلى مكان قلبك موثقة كالفلك ترحل من ميناء الهوى إلى مكان قلبك موثقة ورسائل الحنين ورسائل الحنين والهيام يملأ الشريان وسائل الحنين والهيام يملأ الشريان والأوردة متفحمة والورق ينطق والورق ينطق قبل اللسان بالعشق واللهفة مفجعة كالطير يغرد على الأوتار كالطير يغرد على الأوتار بالنبضات من الأنين موجعة كالطير يغرد على الأوتار بالنبضات من الأنين موجعة والقلم ينزف على السطور والقلم ينزف على السطور بالحكايات والقصص مولعة والقلم ينزف على السطور بالحكايات والقصص مولعة مع تحية دكتور أمل العرب